ما ترشوش من حاجه اه خرجي بس للدكتوره هنا كل يلا يلا انت بعد فاروق ازيك يا عامل ايه؟ ايوه مروان هو انا حسب انا شايف ظاهر ان الدنيا مبدئيا معاه تمام لو ما الله لا لا خلاص لا لا Forse no. Lontano da sezione rossa. 文化的事。 الله الزورة في بالونة جوه انا بص البالونة يلا عشان نشوف البالونة انا وانت يلا بص بالونة الله بالونة شاطر سليسو طب نشوفها تاني عشان ناخد البالونة لجوه بص البالونة لجوه عشان ناخدها خدها يلا حط راسها هنا يلا بص على

بص بص هتعمل ايه؟ بص اه مش هيتصور بص بص يا ثانيه واحده يحجم اللي هنا اه بس اقفي معايا